करना है तो रिवाइव दिया भाई हाँ उधर देखो जल्दी एक ही बंदा है भाई पीछे जा पीछे ऊपर ऊपर ऊपर अरे वो देखो ऊपर है अरे इसको मार दो देखो नीचे आ गया Double kill.